Good morning guys! It's uh, Saturday morning. Ito, maaga kaming nagising. Nag-breakfast na, pero ako, coffee muna ako before eating something. <laughs> Kenji is awake early kasi daw um, si Jared gusto niya nakabukas ang bintana. It's like 40 degrees. <laughs> Ang lamig-lamig. <laughs> Kaya ito naman, <laughs> hindi makatulog. Eh, si Rusty rin hindi makatulog. Malamig. Malamig yung likod niya. Kasi we have a electric blanket on our bed. And so, he's trying to find ano, a good spot where to lay down and this is his good spot. Ayun. Hi ma! Good morning po! good morning everybody! Ayan, gising na rin siya. Maaga rin nagigising eh. Maagang nagigising ang mga bata. ano, lahat Saan kayo punta, ma? Idain ko sa kanya ang problema. Eh. Kasi ko, oh, Napagpainit. Papainit ko. Oh, sige, sabayan ko kayo. So, sinipis ka niya from na. Maganda nga naman panahon. O, oh, kailangan din yun na ng umbrella. Mm. Ayan. Papainit daw. Hmm. Hindi man bunga. Bulaklak daw ho yan. Baka magbubunga na. Oo, bulaklak. Ayan, papaya. And then, ito. I showed this to you yesterday, pero Ito, sili. Siling look how, yung- ano, yun, mm, yun. Mm. very healthy yung Ito siguro yung Moranga. mga daga. or malunggay. Okay. Na-chop na. Kaya wala, na- wala nang, simula na magpa-spray, wala na insekto rito. Mm. Maganda nga ho yun eh. Maybe we'll have our ano, backyard sprayed up fan. Mm, another malunggay there. Ito, parang dalang hita. Mm-hmm. pa, more malunggay. Oh, it's already chopped, pero it still grew. It's still growing. Oh, they have grapes right there. And more grapes. And palm tree. And then grapefruit. Mm. And then these are tomatoes from seeds. Oh, and look at the ano, kalabasa <laughs> right there. And one up here. Oh, Ayan, know. look. Oh, and then the ano, uh, the flowers. And then more malunga here. See? It's chopped all the way down, pero it's still suli pa rin siya kasi it's hot here in the Coachella ito yung part ng malunggay binunot na ni Kuya Boy oh actually it's probably yan ang ano from here pero sumuli pa rin here it is this is lemon. Maybe I can get some lemon clemency. Too high. Lugg na eh. Ay, ay, ay. Ay. Ayan It's overripe na. But I'm sure pwede pa yan. Oh, here oh. Ay ko, sok-sok. Ala. Mm. Ay. Ala. Those are a lot, oh. On that side. Abot ko kaya. Abot ko kaya. Diyan. Sige, sok-sok lang. Aray ko. Mm. kalamansi. Oh, ayan. Nako, nahulog pa. Ala. Baka naman, wala na patas yan eh. Oo nga, wala na siguro. oh, see? But there's more. <laughs> Amoy pa. Isip ito, wala na. Wala na. Oo, ayos na. Kumang-kumang na kayo eh. Lagi akong may pats noon. Ano yun? Hindi tinamili kayo sa mga official ano yun. Oo. Eh, pag may kilala ka sa medical, automatic na yun. Lagi ako, basta mag, bago ako mag-underway, meron ka na nun. Kasi pag ah. naka-umpisa ko ng sisi, ay, hindi ubra yun. <laughs> Kailangan bago mag-underway, meron ka na. Oo. Gathering up before we go. Ayan, posing-posing. Hindi yan yun. Yan, take group pictures. Naandun na pala eh. I was gonna warn. <laughs> Say cheese! Say cheese kayo! Cheese! <laughs> Naka-video yan. Oh, ano yun, no? Oh? Kaya tuloy yan. Ah. Hoy. Andito kami sa apartment na eh. Dito tuloy. oras na labi? Ako Yeah. Oh, you take us ano? Take us ako. Toro? Kung toro? Video. You be my, ano, Oh, video mm-hmm. na do both of us. Oh, may spare, may meron naman kaming box. Hi. Hi, everybody. <laughs> Hi, guys. <laughs> We're here in Palm Springs. So, we are here visiting my brother, Kuya Joel. Nag-overnight kayo kina Yes. Papa. And waiting for Brother Dean to come home from work. Hindi na namin siya na ano sa work niya. Yeah, kalalabas na. Oh, oh so pag ano, sabi ko hindi kami magtatagal. We're gonna come home. We're gonna just see them eh, and leave and heading to ano, maybe home. etong <laughs> aking second cameraman. So hopefully I'll be able to oh. edit all this. Kaya nga eh. So just uh, at least nandito lang kami uh, to stop by. I haven't seen them in a while. Mm. Kaya nga eh. Mm. Pili niya? Nagtrabaho kasama si Jill. That Ah, pareho ba sila ng trabaho? Yes. Oh. Same time din. Gotcha. Every day. What time? 2.30 to 10.30. To, ah, hapon. Hapon. Second shift PM, sila. PM sila. Ngayon si Ate Dina tulog pa. Oh, dahil knock shift siya. Oo, night shift naman oh. sila. Oh, I see. Kaya ano. And uh, yeah, It's a tapos good thing, nakamenos kami ng sasakyan, kaya nga minsan, yan, sasakyan, So papalit-palit na lang para you Alin ba? Ah, yung sasakyan ninyong isa. sasakyan. Oo. Oo, no. Tsaka Pero parking lot pa. Parkingan talaga. Yeah, unahan. Unahan. Eh, Noon, noon, noon, nataw ang mga sasakyan namin dito. O, oh, di ba? You know, it's so, so coincidence, nung nataw, kinabukasan pinagbubura yung mga number. Yeah, I was, I was surprised then. Kasi sabi yun, nagreklamo kami. Kung kailan kung kailan na to, doon pinagbubura yan. Oh. Ah. Ay, dinagbayad ka ng towing? Yeah. Oh my goodness. Tatlong sasakyan, si Condin, yung dalawang sasakyan ko. Per day, no? Per yeah, day. it's per day. Ganun pala doon. Yeah. God, it's 300 bucks each. Oh, shoot. Ilang ala, ilang araw? Isang araw lang. It, I mean, it's overnight lang yun. Overnight lang overnight, kinabukasan, kinuha din namin. Oh. Kasi sabi nga, nag, tumataas pa yun eh. Yes. oh, Every day. Oo. So, kagad namin din kinuha. Mm-mm. Tapos, kinabukasan din, pinagbubura yung mga number. I was wondering why. Kasi, uh, ah, nato kami tatlong sasakyan. Mm-mm. Pag kami nagre-reklamo, ah, parkingan namin dyan eh. Oo. Kaya ito ang problema minsan, nila parking. may pumasok, may nagparada minsan sa, sa box namin eh. Mm. Wala, walang ginawang management. Ah, you know, unfair sila, Yeah. know parang Sabi, favorite. Sabi, pandemic, wala na matawagan. Pero nung nato kami, may, na, may natawagan. Favoritism. <laughs> favoritism sila. Yeah. Mm. Something like that. Kasi... Hmm, kaya pala eh. Yes. Kaya... Ay, nako. Malapit lang yung trabaho ni Kuya din dito, no? Uh, mas malayo kaysa sa akin. It's uh, uh, malapit sa Highway 11. 15 minutes lang daw siya Yeah, eh. cathedral. Oo, elite. Sabi Pero ko, mas malayo siya ako. Mga 5 minutes lang away lang dito eh. oo. Yeah. Kaya ano, ano, may nadaan na kotse. Kaya, anyway. May plan. So, this is my kuya. This is my big brother. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Ay, nako. How's work? Busy, busy? A little bit. Ba, nakaka rai. papunta ako, panto lang kayo, naos na yeah, it's good thing I called him. Kasi nga sabi ko, wala nang time na magdaan-daan pa. Yeah. Because we might check to see if ano, yung outlet kung busy o ano, you know, to buy their ano, shoes oh. daw. So, Always, always tired. Always <laughs> oh, tired. Oo, pagod eh. Always. <laughs> I know. Maraming sasakyan eh. Yeah. At least may project ka eh. Hmm. That's one. O, oh, picture tayong group na naman. What so, day? Oh, Saturday, huh? Yeah, Saturday. Ano, better kung weekdays. Yeah, weekdays. Otherwise, online na lang. Oh, Online shopping, yeah. But make sure you're gonna spray the... Box. Ay, tanong mo si Kuya din, yung antena. Oo na, na, kasi ano na yun eh. Yeah. Tutol na. Hindi, kasi hindi na nagwo-work ang kanyang ano eh. Ang kanyang No, no, it's already, ano. antena. It broke. Midnight to, free mo kain ko. Ha? Sira! Na ano yan? Gatan ko ako? Ano yan? Rab, rab ko lang. Bakit? Tingka? Ating ah, Sagli mo? Okay. Kasama mo. Dad, gusto mo raw i-rab yung headlight mo. Irabang Yeah, he has, he has something. Yeah. To clean the... To clean your headlight? It's... Ah, your headlights? Oo. Yeah. Oo. Madali lang ba yun? Yeah. Oh, Oy, kung We, may time ka. Dali, mag... Oo. Kasi yung sa akin dati ganito. Mm. May chemical na linagay. It's like brand new. Oh yeah? Sa labas? Yeah. Yeah, yeah. sa labas. Oh yeah? Yeah. Hindi ba sa loob ang ano niyan? Ah, no, no, no. Hindi. Sa labas yan. Oh. Mm. Yung salami ko sa Lancer, yung kay Lancer galing kay ano, kay yung gawa natin ganyan, yung kay Rai Rai. Ganyan din ang problema ng kay Rai Rai. Eh. Oo. Gagawin niya ata later. Ano yan? Oh, look at that. <laughs> Ayan. Let me do the other one. Ano yan? Ah, saan mo binili yan? Sa iyong trabaho? Yeah. ah, ano siya? Order siya sa ano. Order siya sa Amazon. Parang ano lang yun eh. Yung... Before we used to do a Colgate. Yeah, yeah, yeah, yeah. But it takes a lot of time to rub it. It's really effect, pero uh, it takes a lot of time to rub it. What is that? Megaria? Megir. Megir. How you say this? And Then, then you let it dry or? Wipe it. Oh. On side? the auto shop. Mm. Yeah. Oh, such a nice swing. We, we used to have um, we used to have a shop back home in the Philippines in our oh, garage. <laughs> he built oh, yeah. uh, a car from a scratch. So oh. and us. Mm -hmm. Oh yeah. Yeah. yeah. It's a big difference now. Baka masilaw na sila sa <laughs> headlight mo. Pasok mo na Dad. Mm. Pareho kami. Lamigin. Ito, Oo. lam naka ano yan eh. Sa, sa loob ng bahay, nagsusyos pa ako. Yes. Takot <laughs> din ako sa lamig. Wow, look at that difference oh. Tataas pa lang yan. Kasi may extra charge yan pag oh. pinapa-detail. Yeah, I know. Iba yan. Hmm. Iba pa yung detail ng loob at saka yung body. Before and after. Well, yung kapitbahay, nung nakausap ko, pinapasukan yung mga ah. sasakyan dito. Ah. Yeah. Yeah. Yung sa dulo doon, Toyota sports car. Ginakaw lahat yung buong dashboard. Ito nga yung sasakyan na yung buti, yung pamangkin ni that and this. dumating. Auntie, tum- tinawagan kami. Teka, kuya ako naman. Yes, hold it. Four. Ayan. May assistant. Anong day off mo kayo din? Tomorrow. Oh, only Sunday? Oh. Nice. Oo nga, yun lang pala eh, no? Ang brand niya. <laughs> <laughs> I know. Looks brand new again. Ayan, wala mo mong nasa ganyan. Sige lang eh. Oo. Palinis lang yan. Car wash. Nagkaruhas din. Oo. Ako sanay na ako sa, ano eh, sa dim light nun eh. Yung maglinis niyan. Friend eh. Thank Kuting, you. kuting na mo yung mga sasakyan ko. Oh. Ang dumi-dumi ng mga sasakyan ko. Kahit sa loob, marumi. O oh, sige, say my, say bye to your, Bye-bye. ano, to your son. <laughs> Ito po, nakauwi na kami. We're back home. Sana po na-enjoy itong episode na to. And uh, hope to see you again. Subscribe, like, and comment down below. See you again next time. Say bye-bye, Dad. Bye. <laughs>